I did. रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया किस तरह मैं तुमसे बेवफा कर दो इतना ही कर दो करम दिल दिया है जान तुम्हें देंगे जुदा नहीं करेंगे दिया सादगी को नहीं जाना आवारगी में बन गया दीवाना मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना चाहत यही है कि इसका डर